anteriormente em Lendo Fanfic Zoadas. Essa é uma história do Chip Chip Naruhina. Mano, na moral. Acordei deitada. <laughs> Colocou ele. <laughs> Não faz sentido.